Mərd və namərdin nağlı. Azərbaycan xalq nağlı. Biri var idi, biri yox idi. Allahdan başqa heç kim yox idi. İki yoldaş vardı. Birinin adı Mərd, o birinin adı Namərd. Günlərin bir günündə Mərdlə Namərd çıxdılar səfərə. Mərd hara çatırdı, süfrəsini açırdı. Namərdə deyirdi: "Buyur, çörək ye." Namərd də Mərdlə bir yerdə çörəyini yeyirdi. Bir-iki dəfə mərd buna çörək yeməyi təklif etdi. Namərd bunun çörəyindən yedi, ta o vaxta qədər mərdin çörəyi qurtardı. Mərd oldu namərdə möhtac. Biraz bunlar yol getdilər. Mərd və namərd bir ağacın dibində oturdular. Namərd süfrəni açdı. Mərd yaman acmışdı. Dedi namərdə ki, biraz çörəyindən ver mənə, yaman acmışam. Namərd dedi, sol gözünü ver, çıxardım qoyum sol cibinə. Biraz çörək verim sən də ye. Mərd baxıb gördü ki, əgər sol gözünü verməsə, buna çörək verməyəcək. Bu da ki, acdır. Heç bir yana gedə bilməyəcək. Mərd razı oldu. Namərd Mərdin sol gözünü çıxardıb qoydu sol cibinə. Bir parça çörək verdi. Mərd çörəyi alıb yedi. Bunlar bir gün ortada yol getdilər. Namərd yenə süfrəni açıb başladı çörək yeməyə. Mərd gördü ki, Namərd buna çörək yeməyi təklif eləmir dedi. Namərd qardaş, yaman acmışam. Mənə bir parça çörək. Namərd dedi. Sağ gözünü ver çıxardım, qoyum sağ cibinə. Bir parça çörək verim. Mərdin əlacı kəsilib razı oldu. Namərd ayağa durub Mərdin sağ gözünü çıxartdı, qoydu sağ cibinə. Mərdə bir parça çörək verib, durub düzəldi yola. Namərd çıxıb getməkdə olsun, xəbəri sənə kimdən verim? Mərddən. Mərd əlini yerə sürtə-sürtə gəlib çıxdı köhnə xarabalığa. Bircə özünə bir yumşaq yer tapıb oturdu. Bu burada qalmaqda olsun, sənə kimdən xəbər verim? Şirdən, pələngdən, qurddan, tülküdən. Şir, pələng, qurd, tülkü gəlib çıxdılar bu xarabalığa. Hərəsi bir yanda oturdu. Pələng şirdən xəbər aldı ki, dünyada nə təzə xəbər var. Şir dedi, Pələng qardaş, sağlığın, Hələ bir təzə xəbər yoxdur, salamatlıqdır. Şir qurddan soruşdu ki, qurd lələ, səndə nə təzə xəbər var? Qurd gözünün yaşına axıda-axıda dedi. Bazarım yaman kəsatdı. Şir dedi, qurd lələ, bazarın niyə kəsatdı? Qurd dedi, bu dağı ki gəzirsiz, bu dağın ətəyində bir çoban var. Bu çobanın tulası kimi tula yoxdur. Mən hər axşam gedib quzudan, qoyundan,